În seara asta vreau să-ți improvizez despre a cuvânta. Uh, mi-am adus aminte de workshopul uh, de public, public speaking pe care l-am făcut cu Grațian Sonu și care este genial și workshop-ul și Grațian. Uh, e o fază foarte tare că na, trebuie să ții o cuvântare. E un cuvânt puțin mai vechi a cuvânta, dar trebuie să ți un speech și uh, Grațian mi-a zis să zic că uh, na, e un curs de 3 zile foarte interesant și la un moment dat mi-am dat seama că eu nu am vorbit niciodată în fața oamenilor ca Silviana. Și întotdeauna, fiind actriță, după m-am ascuns, practic, după un rol. Și am zis, wow, ce chestie! Și până la urmă, la sfârșitul cursului, am vorbit în fața a 500 de oameni uh, și am avut niște emoții mai mari decât toți de acolo. Eram, nu mai știu, parcă 15 oameni care făceam cursul. Și am avut vreo 4, 3, 3 minute, cred că am vorbit. Am avut emoții îngrozitoare și uh, mi s-a părut interesant că până atunci nu vorbisem ca Silviana, ci ca unul dintre personajele mele pe care le-am interpretat. Să ți o cuvântare, să ți un speech mi se pare și sănătos, dar e foarte, foarte dificil. Plăți vreodată o cuvântare? Ceau!